Добрий день. Добрий день. Е, представтесь, будь ласка. Е, Калюжна Любов Миколаївна. Що у вас случилось? Оце случилося. Зайшла сьогодні біля автостанції на Шевченко, риночок. Е, Возле автостанції там, ну хорошо. Сі... Риночок Сіни називається. Ага. Е, поставила біля ноги, біля деревини сумку свою і зробила телефонний дзвінок. Через минуту глянула, сумки немає. У е, мене там пропало пільгове інвалідне посвідчення, е, гаманець з грошима, і ключі від кімнати, ліки там ще були. І також для мене важливі блокноти і записами телефонних номерів. Люди добрі, я прошу, якщо що хтось у цьому окрузі побачив, сумка рижа. Вона не нова, з великими ручками. Для мене дуже важливі ключі і пенсійне посвідчення. Я тепер не можу попасти до себе в кімнату. Допоможіть. Будемо допомагати. Дякую большое.